Добрый день, уважаемые пользователи программы TorqueSoft. В этом видео я расскажу о том, как можно пользоваться серийными номерами товара. Это будет полезно для магазинов техники, чтобы избежать махинаций при возврате товара. Например, когда куплен рабочий телефон, а возвращается другой, сломанный. Также вы можете распечатывать гарантийные талоны на ваш товар и видеть актуальную информацию о товаре, который находится на гарантии. Для начала нужно активировать дополнительную функцию «Учет гарантийного товара по серийным номерам». После этого в программе переходим в товароведение, вид товара. Здесь выбираем нужные ветки и в выпадающем меню «Учет по серийным номерам» Выбираем требуемый параметр. По умолчанию это не вести гарантийный учет. Вы можете выбрать вести гарантийный учет, вести строгий гарантийный учет и без серийных номеров. Отличие строгого гарантийного учета от обычного заключается в том, что при ведении строгого гарантийного учета программа не даст продать товар по серийному номеру, которого нет на складе, или оприходовать товар с серийным номером, который на складе уже есть. Нажимаем «Записать». Теперь создадим приходную накладную с гарантийным товаром. Как видим, при приходовании товаров указанных видов появляется закладка «Гарантия». Указываем срок гарантии в месяцах, днях или годах, например, 12 месяцев. Заполните остальные поля формы и нажмите кнопку «Записать». Появится диалоговое окно для ввода серийного номера. Вводить серийный номер можно с помощью клавиатуры или сканировать штрих-код. Для каждой единицы одного товара будет последовательно появляться новое окно для ввода. Например, для планшетов в количестве трех штук появится последовательно три окна для ввода серийного номера каждого из них товар будет внесен в приходную накладную после ввода серийных номеров. При строгом гарантийном учете программа не даст оприходовать товар, серийный номер которого уже есть на складе, и не даст ввести меньше серийных номеров, чем количество товара. В таблице приходной и накладной серийные номера не отображаются, показано только количество каждого товара. Для просмотра серийных номеров выберите нужный товар из таблицы приходной и накладной и нажмите кнопку «Учет серийных номеров» появившемся окне показаны серийные номера всех единиц выбранного товара. В окне «Серийные номера» можно редактировать существующие серийные номера, кнопкой «Изменить» или добавить новые. Заметьте, что нельзя добавить серийных номеров больше, чем товаров в приходе. Теперь перейдем в реализацию, чтобы посмотреть, как продать товар с серийным номером. После выбора товара появится окно для ввода серийного номера. Если вы продаете сразу несколько товаров, можно поставить чекбокс «Сканировать серийный номер в цикле». Продавать товары с серийным номером можно также из формы торговля с выпиской счета. Выпишите счет, добавьте товар в счет, нажмите кнопку «Создать расходную накладную» и программа уведомит о наличии в счете гарантийного товара и предложит распечатать гарантийный талон, а также ввести его серийный номер. Для возврата гарантийного товара перейдем на форму возврат товара и выберем реализацию для возврата. Открывается окно для ввода серийного номера. Будет предложен серийный номер этого товара. Нажимаем кнопку «Записать» и возвращаем деньги. Обратите внимание на то, что при строгом гарантийном учете программа не даст вернуть товар, серийный номер которого уже есть на складе. Для товара вида без серийных номеров не требуется заполнение серийных номеров при любом движении товара, приход, перемещение, реализация и так далее. Необходимо лишь в карточке товара указать срок гарантии. Стоит отметить, что для каждого вида товара, по которому ведется гарантийный учет, можно настроить свой шаблон гарантийного талона. Для этого в карточке вида товара справа от поля «Учет по серийным номерам» находится поле «Шаблон гарантийного талона». Таким образом, при реализации такого вида товара будет напечатан гарантийный талон согласно указанному шаблону. В свою очередь, если в реализации несколько товаров, то будет напечатано столько гарантийных талонов, сколько уникальных шаблонов привязано к видам товара этой реализации. Если в карточке вида товара шаблон не выбран, то будет печататься гарантийный талон, который настроен в пункте меню «Настройки. Настройка шаблона печати. Гарантийный талон». программе ведется учет всех товаров с серийными номерами. Для просмотра этой информации выберите пункт главного меню «Склад. Гарантийный учет». На вкладке «Гарантийный учет» находится информация о проданных товарах с серийным номером. Отображается следующая информация – дата продажи товара, название, серийный номер, штрих-код, артикул, срок гарантии, осталось дней гарантии, покупатель, объект учета и цена. Зеленым цветом выделен товар, у которого гарантийный срок не истек. На вкладке «Остатки карантинного товара» показан список имеющихся на складе товаров с серийными номерами. Для большего удобства есть возможность поиска товара по серийному номеру. Для этого необходимо сканировать серийный номер в соответствующем поле. Товар будет найден и откроется окно «Гарантийный товар». На первой вкладке «Товар» указано название товара, его серийный номер, дата продажи, цена, его гарантийный срок и через сколько дней он истекает. На следующей вкладке представлена информация о поставщике товара. Отсюда же можно произвести возврат поставщику или возврат брака. На этом наш видеоурок подходит к концу. Если урок был для вас полезен, ставьте лайк. Если только изучаете работу Storksoft или хотите углубить свои знания, подписывайтесь на канал. Здесь еще много полезных уроков и мы не перестаем работать над новыми. Спасибо за просмотр и желаем удачных продаж вместе с Storksoft.